Desde a nosa plataforma tomamos a iniciativa para trasladar aos cidadáns unha información a través dun documento que consideramos de interese para as persoas que en momentos difíciles ou críticos queiran deixar por escrito cales son os seus desexos para que se respeten as súas últimas vontades é algo que poderíamos chamar un testamento vital. Estamos ante unha documentación pública pero que parece que non hai moito interese por dala a coñecer por parte da Administración. Esa, esa documentación usarase en casos de non poder expresar a súa vontade as persoas debido ao deterioro físico ou psíquico. Se usan para casos de situacións clínicas nas que se terán en conta este documento. En varias destas situacións son enfermedade incurable avanzada, enfermedad terminal, estado de inconsciencia permanente y reversible, situación de agonía y enfermedad o situación clínica grave o irreversible. Decirvos que aquí tenemos a disposición os ejemplares para quien tenga interés en, en facer este documento. E también también dispone esta documentación que publica. pública. Gracias.